Inglaterran jaioa, Madrilen basugintzari buruzko tesia egin eta karrantzan bizi da aspaldian Helen Grum. Hene baserritarren sindikatuan egiten du behar eta nekazaritza erregaiez berarekin patxadaz hitz egiteko parada izan dugu. Eh, guk ez dugu erabiltzen bio aguzki hau, e, eh, baizik eta pues, nekazal, nekazaritza erregaiak. E, eh, bio hau zentzu bat, argi bat dauka jende aurrean, eta uste dugu pues, txartu erabiltzen, uh, eh, dela zentzu honetan ez da. Uste dute, pues, bukatuko duela petrolioak, ez orain, baina ez e, igual. Berrogei, berrogei eta mar bat urte baru, ja ezin da gaur egun gauzak e, petroliekin e, jarraitu, ez, ez da posible. Orduen beste eh, rekurso bat lortu nahi, lortu nahi dute. Hemen ikos bertik gehiago dugu, baina egoaldeko herrietan ja ez da garrestiago edo merkeago ezatzea, baizik eta e, eskaza falta, ez da egongo, ez dire egongo elikikaik eta, eta kitxo. Asko egongo dira, baina adibidez e, Europako batxordeak badu e, objektibo bat, lortzeko e, eh, energietik ez duko gorratzen zen bat porzentaia esatea e, eh, Eta, klaro, horrelako fuenteak esaten dute renovableak dira. Orduan, hau da, de por si inerzia bat, e, nahi dute hori dekazale regaiak lortzen, pizka bat, porzentai e, eh, arra eltzeko edo horrelakoa. E, gero argitako e, energiaren entrepresak, interes haundia haundia, eta klaro, hau da lobby oso haundi bat, ezin dugu imaginatu, e, segurazki, hain zenbat fuerza du, duen, eta ondo lan egin dute Europoko batxordean, e, batasunean, parkatu, lortzeko ez diru laguntzak eta bar. Da. E, presio, asko egiten dute, eta gero, zuk esan duzuna, bio hitz hau, bete ona garria da momentuz, jendea bio ba ondo. Eta klaro, fraude asko da hitz horrekin. Baina uste dut, oso importanti izango da, informazio gehiago eta obeago, <laughs> obeto, e, instituzioaren partez. Zer da hau, non diketoriko da, zei presioekin eta zeren truke. <laughs> E, ez da agertuka, ag, agertuko etekitxo, non? Presio bat egongo da, ondorio bat. Ezin dugu inoiz ahaztu, e, kultiboak dira lehenik eta behin e, elikagaiak lotzeko. Horren, pensatu ere, e, nire elikagaiak nondik dator, nola produzitzen dugun, eta bar, eta igual altatu pizka bat, e, gure hori abitoak ez da, kon, e, abitoak.